गणपति गौरी गिरीश को सुमिरो बारंबार हरो तिम्र अज्ञानता दीजो ज्ञान भंडार दीजो ज्ञान भंडार ये कथनी तिहा विश्वकर्मा भगवान की महिमा का विस्तार महिमा का विस्तार सुनो सुनाऊ अमर कथा मैं विश्वकर्मा भगवान की गौरवमयी इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की सबसे पहले अखिल भुवन करता का ध्यान लगाना है उन्हीं आदि नारायण के चरणों में शीश झुकाना है ये उन्होंने खेल रचाया है और सब उन्हीं की माया है सुन मुन्न आकाश था पहले ओम शब्द का नाद हुआ वायु तेज फिर जल पर पृथ्वी संसार आबाद हुआ पांच महाभूतों से बनती है हर चीज जहान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान आदिदेव नारायण ने मन में संकल्प उठाया था रजो सतो और तमो गुणी वृत्ति का ध्यान लगाया था रजो गुणी अवतार हुए ब्रह्मा जी रचनाकार हुए सतोगुणी वृत्ति से विष्णु जग के पालन करता बने तमोगुणी वृत्ति से शंकर सृष्टि के संहरता बने हर मर्यादा अटल है अब तक विधि के बने विधान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की बनाए हैं रहे पताल में यक्ष और दानव मृत्यु लोक में रहते मानव देवलोक में देव बसे यम लोक में पापी जाते हैं ब्रह्म ज्ञानी सतलोक पहुँच कर सभी मुक्त हो जाते हैं इसीलिए सब ग्रंथ हैं कहते महिमा प्रभु गुणगान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचाने लगे जल ही जल था या आकाश था सभी जीव घबराने लगे रहने का आधार नहीं था और कोई घर बार नहीं था आदि देव नारायण ने फिर जल पर धरनी बनाई थी उस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि नई रचाई थी सबका जोड़ा सबकी गिनती रखी एक समान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की से उजाला था सर्दी गर्मी ऋतु बसंत वर्षा का खेल निराला था पाप पुण्य सुख दुख का जोड़ा जीवन मृत्यु मिलन बिछोड़ा बिरबल को तो निगल जाऊं ये रही है सोच शैतान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान पांव फैलाते हैं झपटी खून डकैती अत्याचार की चलती चक्की त्राही त्राही मच जाती है दुखियों की करुण पुकारों से भीषण ज्वाला उठती है आकाश में चांद सितारों से बाह पकड़ने आते हैं प्रभु दीन दुखी इंसान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान दो अश्विनी कुमारों और देवों की सृजना की सृष्टि चक्र चलाया ऐसा भाग विभाग बनाया वैसा ब्रह्मा के जो मानस पुत्र अष्ट बसु बतलाते हैं साथ में बेटे उनसे ही बह निकली गंगा जग में ज्ञान विज्ञान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान इस मुकुट चरणों में खड़ा हूँ जिनकी हंस सवारी गज डोरी कर मंडल हाथ में ज्ञान पुस्तिका धारी है विष्णु लोक ब्रह्म लोक बनाए स्वर्ग और अपवर्ग सजाए डोल रही थी पृथ्वी उन्होंने स्थिर कर इसे टिकाया था सप्तदीप नौखंड खंड बनाकर उससे पहले खबर नहीं थी रूस और चीन जापान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान परम भगवान जगत में आदि कलाधिष्ठाता थे भवन वास्तु चित्र मूर्ति सभी कला के ज्ञाता थे जैसे वो ध्यान लगाते थे वैसे ही नगर बस जाते थे रचना कर सातों पुरियों की फिर काशीपुरी बसाई थी लंकापुरी और द्वारकापुरी तो सागर बीच बनाई थी अलकापुरी अयोध्या मथुरा जगन्नाथ भगवान की सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की यश फैलाया था और कला का ध्वज फहराया था लोहाकार और ताम्यकार फिर स्वर्णकार मशहूर हुए काश्तकार और शिल्पकार जिनसे जग के दुख दूर हुए उसी वंश की जाति है मशहूर नाम धीम सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की कोई गिरदी कोई कलसी भी कोई रियात कहलाता है हमारे लोटे मन तू भोगल सलमठाड़ू कुंडी सोहल विश्वकर्मा भगवान की गौरमय इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की सुनो सुनाऊ अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की गौरमय इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की महिमा मूर्तिमान की विश्वकर्मा भगवान की महिमा मूर्ति मान की विश्वकर्मा भगवान की